tam, druhý meč vypadá mi to tam. Druhý meč strělám s lepými, s fínskými a s ruskými. Prehrávám všetky souboje, trenér zapítá čupuje. Já krůtím hlavou s ťaťama, to ta zasratá ostrava, jsem na ničtu. Robím len hambu svojmu kraju, zabitě Marku, korčule pomlejí, odplávají, jsou na výčtu. Rečou manda nominovali, byli Sovia. Brzo mě by tak pekně hrali.

mi vypadá do čela. Tak to to mama nechce. Kečmíkala sa na ladě, s peňročním chlapcom po Praně, s tou ladičkou. Tvoje korčle podnají odplávají, jsou ladičkou. Prečo ma na novinovali Finisovia?

bolo těším se na leto. Až všechny klziska rozstaví a v délke pesničku zahraju bol na ničtu. Robil ten hambu a všetci se směli, zabili ho.